oysanlar iltimos yulduz yorib yarim kecha uyga qaytyaptirkan ko'zim ovuchga asta ovozda eski bir qo'shiqni aytyapti sevganiga gullar olib berolmay oq qo'llarini urar devorga cho'ntagiga puldan solib qo'y hayol u qiz ketmasidan boshqa birovga cho'ntagiga puldan solib qo'y hayol u qiz ketmasidan boshqa birovga oy sendan il Yurtdim o'zim, yo'llarim yorib Yarim kecha uyga bir erkak O'zin olishga asta ovozda Eski bir qo'shiqni bir birga Yomg'ir bo'lsa nima, qor bo'lsa nima o'tkazar bo'l sanama sog' bo'l sanama yomg'ir bo'l sanama qor bo'l sanama kasal bo'l sanama sog' bo'l sanama uyga issiq non kelishi kerak chala qolgan uyi ketishi kerak voy sen iltimos yo'llarim yorib yarim kecha uyga qaytyaptir keldik o'zim ovuchishgan xasta ovozda eski bir qo'shiqni aytyaptir keldik eski qo'shiq qaysi haligi chikka bir qishloqning chikka bilasan xudalay ko'zlaring qora achchiqlar bir zum xayollarga cho'msar etarsan meni o'z holimga qo'ymay dillarim sangina bosh olib qayga ketasan meni o'z holimga qo'ymay dilbarim Çık yapmıyor da Bulmuşlar song for you to love. Thinking ishlardan, agilamdan ko'rgani ko'p.